انا ما ادري ترى هي آه، اللعبه لعبه يعني يبغى لها تشغيله مخ ولا لا يعني كذا ايش الو حلو بدايه خير يا شباب اوه بالاسهم نتحرك نو no! طبعا ابغى البنت اوكي بنورك هارون شوفوا اللعبة كبداية اني ما ادري اوكي يقول لي press F ايزي طيب وعليكم السلام اوكي اوكي فهمت فهمت الو الميوزك عالي صح ويحرق ايش هذه اللعبه بعد فيها حرق وعليكم السلام ويلكم محمد نبي الالغاز يلا اه بدينا لحظة أم لا اوكي قصر شوي اوكي كذا تمام هلا والله محمد ولكم وعليكم السلام ولكم جميعا اه اقدر اغير الصور اوكي اوكي اوكي آه... <laughs> اصبروا <clears throat> آه أنا ليش حطيت هذه اللعبة؟ أيوة يا سلام ورب إني أسطورة يلا يا بنت يا أخي إيزي ولا شي ولا شي طيب هنا الباب أيوة لا هلا مناير ويلكم لا غلط اه ما وصلت يا اخي ام الغباء ويلكم مناير وش ذا الصبح يا ناس وش الناس الحلوة هذه الموجودة هنا صباح النور خيال او خيال مم. طيب اف ما تتحرك ذي كذا انسى اوصل قولوا لي انه اللعبة مو بس الغازها كذا بيض عشان هذه الالغاز ايزي بالنسبة لي فتكفون <laughs> وعليكم السلام ايش الهرجة يا عمري والله انت العسل وات شنو اي <laughs> اصبروا اوه في احس مفتاح أم الو <clears throat> ايش الخطة هنا شباب اي وات ايش الخطة <laughs> اه يقول لي ايه اوكي اوكي طيب معلش لا تشرهون والله قاعدة قهوة لسه توني قاعدة قهوة آه. كذا صح بس اوصل وات اوكي <gasps> لا ما في مفتاح اوكي كابتن شيل شيل الو كيف اجي أم... وات ان شاء الله اللي قاعد اسويه صح اقدر اخذ الاغراض و <laughs> ايش قاعد اسوي اوه oh نو <laughs> مسوية ذكية <laughs> مسوية ذكية انا وجهي دقيقة دقيقة طيب تعالي انت هنا وانت هنا كذا كذا ان شاء الله صح ايزي ايزي اللي بعده اللي بعده آه. راسي صدع أنا مالي ومال ألعاب الألغاز دقيقة هذي أول <laughs> اصبري اصبري كذا كذا لا هيلب ما اقدر الفها كذا ايوه يا سلام يا سلام <gasps> لا والله آه. حلو توني في البداية جي جي شلون؟ كذا طيب شلون اطلع؟ اعكسهم كيف؟ قصدك هذا هنا وذا هنا؟ ما تنلف الصورة ما تنلف لا دقيقة كذا كذا آه. آه دقيقة لحظة يا رب انك ذكي الله عليك الله شكرا <laughs> ووب ووب ووب وش اللي بشوفك معصبة يلا بعصب الحين لعيونك يا اخوي ويلكم يونس ويني أنا وعليكم السلام ويلكم بيج جو مم. دقيقة لا طب هنا نشبت وات از ذس آه هذا ايش المفروض اني اسوي ما فهمت دقيقة what ليجند عندك متاخر اه <laughs> ما كنت ادري اني اضغط اي معليش اوكي اللعبة كذا المنظر مريح نفسيا صراحة رب ما تعصبون علي على لعبي أتمنى يعني <gasps> لا تسوق أم أم أم أم أمها <laughs> اللي في اليسار أول أوكي عزيزي دقيقة ايش؟ اوكي مو تقولون لما يكون اسود اوكي مو باسود بسم الله اروح اسوي هذه اول راسي صداع اها لما ويلكم ويلكم تو ذا كلب استغفر الله يا ربي الله نحب الأشياء الإيزي هذه الصراحة مهند الصراحة طيب يوه هذه كثير مرة صور كثير دقيقة ما حقرا الشات بركز أنا بعدين أنتم قولوا لي إذا غلط أم أنا وين الحين أنا هنا طيب أوه كذا بعدين كذا كذا بعدين كذا صح ان شاء الله صح اتمنى انها صح الطيه هذا ايش اوه والله اني كفو ايزي <laughs>